大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。首先一开始啊，非常遗憾的，我们那个土耳其啊发生了重大的地震。之前几个月啊，老师有说过这个地震是不会停止的，但是为了避免大家的惊慌啊，所以老师后来跟今天老师啊就没有再发文提醒。这个天灾啊，其实大家有一个心态，它是一个难以避免的，我们只能够尽可能的做好准备。 例如什么呢？例如各种的物业保险，这些保险呢，一年也不过几千元台币啊，这币值各位自己去换算，但是却可以保护好我们在灾难发生的时候可以获得最好的事后弥补。而在这场天灾之下，我们人性的光辉啊，通常也能够在灾难中来显现。我们看到世界各国的援助啊，也是不断的涌入了土耳其，也包含了叙利亚。 在此啊，虽然我们的信仰不同，但呀，我们能做的只能是分散风险，而不能够完全的预防。就像在伊斯兰的预言里面有一句话，说什么呢？就是你双脚再有力，你也无法平息了地震的存在。如果真的是说要什么东西来保护我们自己啊，老师还是说，除了购买保险以外，似乎没有更好的方式了。这个东西啊，真的是要长期的投资一起注意。而且老师要说啊。 保险才是现代社会中啊最伟大的金融商品之一。这个老师，给个举个例来说哈，怎么讲呢？老师是从事宗教行业的，俗称三界的联系者。要说多少人在变化你的生命维度之后啊，还能够不遗憾的是说，哎，我可以做的很很好，我这辈子过得很好，而不是只有遗憾自己没有把钱花完啊，过得不够爽。那这样的状况啊，是凤毛凤毛麟角的。 大多数的人啊，都是怨叹什么呢？怨叹自己的病太久，给家人带来了拖累；要不然就是走得太突然，家人无以为继。老的老，小的小，没有人关照。这里老师跟大家讲一个小故事啊。老师在以前呢，有一个贵客，他走路跌倒之后就去做神仙了，对不对？详细死因老师不知道，但是就是走路跌倒啊，撞到不知道哪里，东南西北，人就没了。 他老婆呢？家庭主妇没工作，小孩有两个，一个一岁，一个两岁，倒还好。就是说他的房子啊是祖传的老房子，所以说还好啊。这个老婆小孩还有遮风避雨的空间。但是后续的生活怎么办呢？哎，不用担心，哎，不要急着捐款，对不对？因为人家有买保险，他的意外险加人寿险呢，有将近千万元的台币理赔金。千万台币很多吗？哎，真的是不多了哦。这个通膨通到现在，其实千万也不是很好花。 但是足够他的小孩到成人之前的学费跟生活费，还有他的老婆也不用着急的改嫁或是卖房子。超度的时候啊，往生者都会有犹豫，但是呢，还是可以被超度，因为他心里啊不用恐惧老婆小孩没饭吃，保险保得好啊，这个生死灾祸少烦恼。还有老师再讲一句，老师没有在卖保险的啦，哈，也没有在业配保险，只给大家提个醒而已，好吧？ 好，好，那我们要赶紧开始哦。前面讲一些，我们要赶紧开始啊，不然的话今天就说又讲不完，到时候又糟糕了，是不是？好，好，那进入一下我们今天直播的主题哈。来哈，我们上周说到了美国债务的问题，这个问题啊，在一周，在这一周啊，出现了很多的变化。什么样的变化呢？那就是美国国债啊，出现了利率的倒挂，这个状况是越来越明显。它不是现在才发生，而事实上在上个月就已经知道的事情。 而这个利率倒挂是什么意思呢？那就是原本你这远年期的的公债利率应该是要比较高的，年期近的，因为它很快就要到期，它利率是比较低的。而美国公债这个东西啊，跟其他金融商品不一样，它是一项世界各国作为类似外汇存底的一种存在，所以谁拥有美国的远期国债？ 就代表拥有长期的外汇储备是一样的意思，这对这个国家的金融体系啊有着一定程度的稳定保证。因为美国国债啊一向是被过去世界所公认最稳定的债券，但是现在问题是反过来的，美国短年期的公债利率比较高，远期的反而利率比较低，因为短年期的公债它变得比较抢手。 而这个公债殖利率的倒挂，跟美国乃至全球的经济是有什么样的关系呢？这跟我们这个我们频道的观众啊，有很多是一些金融专业人士或者投资的专家，所以说老师这里就比较简短的说一下：当美国公债的殖利率倒挂的时候啊，代表了从倒挂的开始，在四到六个季度，哦，一个三个月一个季度嘛，对不对？四到六个季度啊，也就是一年或是一年半以内。 将会发生了金融海啸或是经济大萧条的危机，这个不用说，老师是不是以美论或是小粉红要唱衰美国的想法？这个是世界各国经济专家跟这些金融学者的看法，不是陈老师自己的看法。而为什么短年期变这么抢手？我们上周有说过，中国在抛售，而近年期的安全度会比远年期来的高，所以大家当然要近年期，但是比较妥当，对不对？ 而且你买了这么多美国公债，而且短年期的，那美国要塞给你长年期的就没有那么多，就可有理由说我已经买过了，对不对？这些都是一些理由。而这个刚刚讲到这个理论呢，是在过去四十年间呢就已经出现过三次的美国公债殖利率倒挂的情形，加上这一次如果要发生，就是第四次了。而在历史的数据上啊，在公债殖利率倒挂后不久，都会进入了经济的大衰退期。举例来说。 年长一点的朋友就会知道，在公元两千年的时候，中国以外的国家发生过网络金融泡沫。那时候呢，这千禧年嘛，大家网络股，只要你说我要开网络公司，就有人融资给你。那个时候的网络金融泡沫造成的股灾以及经济的衰退，以及后在不是很久远以前啊，就是二零零八年的金融海啸。 这些都在这些事件要发生之前出现了美国公债殖利率倒挂的现象，随后就发生我们刚刚谈到的哦，这股灾大跌啊，经济大衰退啊，这也就是为何市场上殖利率倒挂解读为经济衰退的讯号，它最主要的原因之一，这只是之一，它不是唯一的原因。所以啊，老师一直为什么一直说啊，各位今年要保存现金。 因为现金它只会受到通膨与战争的影响，但是它不会受到股灾的影响。我们按照历史来说，我们可以预测会在一定的时间之内发生了股灾或是经济衰退的概率跟它的区间内，但是我们没有办法去抓到哪一天会爆发。这基本上只有顶级的资本家才会知道的情报，比如说房地美、房利美这个刺激刺激风暴的事情，那他们顶级的这些。 资本家他们就可以早一天知道，或者早三天知道，直接给你抛售出去，或者后来变成电影嘛？各位不知道有没有去看过？而我们现在看到股市似乎啊，都还是很好的发展，往上发展，可以看到说，哎，好像我们根本没有这件事情啊，这担忧的事情是不是根本就不存在，只是一些风声而已？但是，只要发生这样的事情，才是我们应该要戒慎恐惧的，因为我们从历史来看。 无论是日本的泡沫经济，还是美国的经济大萧条、亚洲的金融海啸等等之类的，都是在股市等金融市场一片看好的状况下所突然发生的。包含次贷风暴，都是在这种欣欣向荣的情势底下突然风云变色。所以，最好的办法就是尽可能的保有现金，缩减投资投机市场的水位，或是降低你的投资杠杆。 这是会比较好一点的模式，而美国这次倒挂的风险呢，会不会让美国的经济垮台呢？以目前美债的状况跟它的规模，啊，它是不会让美国完蛋。各位记得，老师说的是不会。美国整体的国力以及国债的压力啊，我们上周所讲过的，就跟恒大集团是一样的，它的资产还是大过它的负债，所以美国即使发生了再一次的金融海啸以及经济衰退。 基本上它还是能够挺过去，不至于它会溃不成军，这个是老师必须要说明的。但是美国这个国家啊可以如此，而我们个人啊当然就不一样了，对不对？金融危机啊之所以令人害怕，是因为我们当国家级的金融运转出现了问题，那么问题是出现在资金链上面，而不是出现在货币本身上面。 这个是有很大的差别，资金链跟货币是两个分开来去看的东西。这个意思是什么呢？我们还是拿恒大地产的状况来看，然后中国那个恒大嘛，恒大地产来看，就是说什么呢？我的公司没有什么问题，我有土地，我有资产，我有人才，所有一切都是真金白银、真枪实弹的，都不是虚构的，而是实实在在的实业。但是为什么恒大集团还会出问题呢？这个很简单。 我先把已经收来的钱啊，去做了其他的事情，例如恒大集团他们拿去做了恒大汽车，或是把他现在收到的钱，百姓所支付的投机款，拿去购买下一次要开发物业的土地，而现在已经收钱要盖的，就打算先拿银行的钱来盖好这些房子。而为什么恒大敢把收到的钱先拿去做其他的事情呢？因为他已经精算出来。 他盖这栋楼，他的利润会有多少？那是可控的，所以他敢把先收到了百姓给他的投期款拿去当做利润，拿去投资其他的产业或是购买更多的土地，然后再拿现在的土地啊去跟银行贷款来慢慢的盖。盖的过程中，百姓再去支付这些工程款，然后他边盖房子，那边偿还这个贷款。盖完的时候啊，基本上大概就是收最后的利润。 大部分的利润啊，都在投期款的前段时间就已经收走了，之后再让银行跟百姓去收月供款，恒大就去做他其他的物业的开发。所以恒大基本上，为什么每一次他卖房子都是低过市价去卖？他要求的是什么？他求的是周转率要快，所以他还能够赚钱，就是利用这个资金链来进行他的资本游戏。原本都可以进行下去是没有问题的。 直到中国政府宣布了打方，那么一切都完了。为什么完蛋呢？就是收到头期款，他已经花掉了，但是银行缩银根不给你贷款，你干到一半你都干不下去了，所以就发生了所谓恒大版的烂尾楼事件。银行不拨拨款，没钱给承包商，当然房子大楼就盖不下去了。而为什么这个还有恒大版跟其他版的烂尾楼的分别呢？ 因为恒大还算是只把利润拿走，后面的只要银行贷款下来就可以继续盖，然后顺利的交屋。但是有很多在中国的一些中小型的建商，他跟银行挂钩了，把原本你百姓交的一些后面的那工程款或是月供款，好，他本来是应该信托起来，按照这个房子盖的阶段性，他给你阶段性的工程款。但是呢，银行就跟他挂钩之后，就直接把百姓缴的款直接拨给了建商。 等于是说，他把连本带利都给你挖走了，那么这个状况无论有没有打房，都会变成烂尾楼，这就是恶意掏空的手法。我不晓得现在中国政府有没有针对这一些银行的漏洞，或者一些关这些勾结的状况有没有去处理？那这些已经把钱全部把它薅光的人，就跑到海外去了，哎，过他的美好生活。那百姓呢，接接下来生活呢，不关他的事，哎，这个奸商四处都有，不不分朝代，好吗？ 所以回到重点，美国的状况也是如此。美国拥有偌大的国力、最顶尖的人才、最完善的金融体系以及最尖端的科技，但是这些东西都掌握在极少数的精英阶层的手里，而不是广大百姓都能够均富的状况。一般来说，这种金融发达的国家跟地区啊，它很擅长利用杠杆来操作，来借新还旧。 这是一个很基本的资本运用模式，这个模式基本上没有不好，因为如果是以短期的目标进行贷款，例如我做生意，我需要启动资金，哎，那当然老白老布没有钱给我，那我自己想办法去借，跟银行周转一下，我来创这个业，或者是呢怎么样？我要念大学啊，我需要就学贷款，这些都是可以预期到，我做这件事之后，我会有一定的收益。我做生意，我想到说我东西卖出去，我可以来还这个贷款。 那我在念大学，大学毕业之后，我可以找到比较好收入的工作来偿还我这个就学贷款，所以是说他可以做到这样子的资金的调控，所以说跟银行借钱啊，它是一个很好的办法，银行来调控金融，这也是很好的办法，不是说我们都得一块一块钱去存啊，这个事情是没有那么没那么顺利的。 所以说，对银行来讲啊，即使他对你这笔投资失败，比如说你创业失败，或是你念书念到一半不念了，对不对？你也没找到更好的工作，它也是一个可以控制的一个风险额度，不会超出太多，这就是所谓的风险的可控性。但是，但是如果大家的生活因为这样而成为了习惯，把你日常消费也当成贷款的目标。 那么，一旦资金链断裂，从大企业到小老百姓，就会产生一连串的连锁效应。因为每一个人都是消费未来所得，一旦资金链中断，那就等于过去消费的资产也会变成现在必须偿还的债务，那就会发生了经济的危机。举个例子来说啊，我们的家庭啊，比如说我们的个人的家庭嘛，房子买一间没问题，房子是贷款的。 一旦我们失去了收入，或是大幅的被裁员减薪，减少了收入，或是我们临时需要大笔的支出，这个时候房子是不是资产？它是资产，它可以是把它卖掉变现，或者是你跟银行去增贷来解决目前的问题。所以说房子这个东西啊，有点像什么？有点像债券。日本啊，去年就是抛售了美国的美债，所以换到了现金来稳定它自己的币值跟汇率。 所以，当收入中断了，也就是资金链断裂的时候啊，有存款或者是有资产，这个我们可以维持一段时间来挺过这个经济的危机。但是如果这个时候我们不是只有房屋贷款，我们还有同时增加了信用贷款、信用卡消费，我们除了每个月除了还房贷之外，我们还要还信贷。 还信用卡债，还有办理分期付款的电视、冰箱、洗衣机、苹果手机、电脑、平板电脑等等之类所必须要偿还的债务。那么我们的收入一旦中断，后面一长串的都会拖垮，而不是每一个贷款买的东西，你都可以随时跟房子一样变成现金，还可以保值。比如说汽车落地先跌了三层价，那你的三层跑哪里去了呢？就着地就跌三层。 对不对？这也是很奇怪，但是没办法，这行情就是这样。而就算可以甩卖，就跟车子一样，它的价值跟价格也远不如入手。你这个月买车子，下个月你直接把它卖掉，哪怕你只跑十公里，它一样最高也只能给你六折收。好，最高也只有六折收，再好的朋友六五折收就没有办法更高了。也就是说，这就变成产生了你的资不抵债的状况去发生了。 这就是次贷风暴的雏形，这样各位有没有懂老师的意思呢？而个人尚且如此，那如果是公司行号呢？啊，公司的业绩不够，银行的贷款中断之外，还抽你银根，要求把你未到期的贷款直接一次把它清偿，这个时候企业就有可能无法兑付这些应付的账款，上中下游的厂商就可能跟你请不到货款。 那么有些公司就无法准时的发工资，甚至必须要裁员，然后又回到我们个人被裁员了、被解薪了，家庭的资金链是不是又开始中断？那你的资金链里面包含了连你的电冰箱、电脑、洗衣机这些分期付款，那这些消费如果成为习惯，中断的时候一连串的从大企业啊，从国家、大企业、个人，甚至任何一切都会产生了这样帮这样子的一个金融风暴。 这就是为什么每隔一段时间，欧美地区就容易产生一次金融风暴，就是这个原因。因为他们的消费习惯是这样：我消费的未来，但是未来还没有到，我已经花完了。然后中间我发生了问题，产生了什么平行宇宙，对不对？一个是我可以顺利还完，一个是我现在欠债还不出来，是不是就产生了这样的一个状况？所以为什么金融危机啊，很少出现在其他国家，都是跟欧美有关系的。好，这个是一个一个。 一定会发生的事情，而且随着什么，随着你的资金跟往来，还有这些金融体系的越来越开放，这些事情会实际会越缩越短。比如说，我们可能是可能是零八年才发生过的金融海啸，但是呢，不到十十几年呢，也不到二十年，我们又发生了第二次，是不是？这都有可能。两千年的网络泡沫，两千零八年就发生第二次，那这个都是很很好的一个例证。而为什么欧美的金融风暴，它最终都会影响全球呢？ 明明亚洲地区啊，它没有这些的问题，为什么大家还是受到这些金融风暴的影响？这个过去啊是没有，是这样子是没有错。但是未来啊，包含了这一次或者是下一次的金融风暴，它在爆发的时候啊，对亚洲的影响力也会越来越低。不是没有影响，是影响程度会越来越低。为什么呢？主要还是因为。 二战之后的经济崩坏啊，而美国这个地区啊，它是相对的完好无缺，因为它的战争没发生在它的内陆上，加上美元体系的建立，所以大家都需要跟美国做生意，替美国人服务，所以美国发生问题啊，会影响到全世界。这种资本的扩散性啊，就容易让每一次的贪婪者游戏都由全世界来买单。这个有没有办法证明呢？各位觉得？ 中国历史上哪一个朝代曾经受过英法百年战争的影响？你可以举出来吗？对不对？有谁受到了一西班牙大流感而而他产生他自己自己的家族破产吗？在中国有这样的传闻吗？还是欧洲哪一个国家受到大清朝的干旱以及洪水？还是还是康熙打台湾跟收准格尔，然后而受到他们自己国家的经济影响吗？没有，为什么？因为当经济属于封闭性经济为主的时候。 这些事情都发生在个别的地区，而不会影响到其他的地方。所以说啊，过去一旦美国经济出事情，美国很容易的可以从全世界割韭菜。最重要的原因是因为它的资本是扩散到全球，因为全世界是以美元当做通用货币。这样各位懂老师的意思了吗？但是，但是，但是，很重要的事情说三遍：现在世界第二大经济体是中国，第一大的工业体也是中国。 所以，世界对于经济上对美国的依赖性啊，就会开始降低。加上 RCEP 跟 CPTPP 的贸易协定，还有中国的一带一路，都会促使其他的国家它的经济的自主性就变得比较强一点。意思是什么？我不用所有东西都跟你美国做生意，我不用只争取欧美的订单，我也可以争取中国的厂商来我这边投资，或争取中国的订单，或是把我们东西卖到中国去，不是只卖到美国。 那当我交易只跟中国交易的时候，我就可能可以采用什么？采用的就是什么？我去中国采购，或跟中国去卖东西，交个货款的时候，我可能用的是人民币。那这个状况之下，当欧美又发生了经济危机的时候，那这些国家单纯的跟中国进行比较大的贸易，或是以主要以亚洲地区作为封闭式贸易的时候，它受到的影响就会比较低。所以老师这里要说的事情啊，美国的经济啊，跟它的金融啊，必然会迎来一次新的洗礼。 这个洗礼啊，受到最大影响的会是美国的百姓，以及未来依靠美国退休金制度的朋友，会受到极大的影响。但是对于美国与欧洲以外的，基本上你只要拥有的大部分都是现金资产，并没有参与过一些过多的高杠杆的风险投资，基本上就可以比较可以防御住下一次的经济崩坏。 老师刚才讲到的倒挂的是这一次的，我说的是下一次的经济崩坏。当然有一个国家可能除外，然后就是日本。这个以后我们有机会啊再说那个日本的问题啊，因为这边今天的主题已经拟定好了啊，没有谈到日本。但是基本上日本的百姓啊，可以说怎么样，就像穿着比基尼然后到福岛那个辐射区在那边散步玩水一样的意思。 他们已经身在极大的危险，但是日本的百姓呢却不知道他这个事情已经对他们来讲会造成毁灭性的经济上的伤害。啊，这个下次我们再说，好吗？好，我们看各位什么问题哈？哦，大家晚安哈。渤海军事任务，据传美国潜舰出没，这个是很正常的事情啊。那中美这个潜舰航来航去是很正常的事情，好吗？科技业太无良，大量现金回购股票，竟然大刀阔斧裁员，呃，这是两回事嘛？这。 人不为己，天诛地灭。哦。这个企业是为了赚钱而存在，不是为了照顾员工而存在。你想照顾员工的存在，那跟胡雪岩一样，好迟早倒闭的，好吗？这做生意就得六亲不认，这个才是真，这才是真正对的事情，好吗？很多认为习主席像明代末期的崇祯皇帝，好改革伤到国家之运行，觉得中国现跟明朝一样没落吗？在习近平手上不会。啊，老师必须说，在习近平手上不会。等下我们谈到中国，我们可以谈到这一方面的事情。 好吧，这个真的是会谈到的，好，今天一定谈得到， <laughs> 我确定。好，感谢秋夏，感谢秋夏赞助哈。好，大家好像没什么问题， <laughs> 每次好像我在唱独角戏 m i <laughs> 大灾问你知道吗？名字叫大灾问，那变成我唱独角戏，好像很正常一样。好，那我们继续讲下去哈。所以啊，讲完了美国，我们就回到了亚洲，中国目前在国际上的步调啊，就令人觉得非常的怎么样有趣跟吊诡。 为什么这么说呢？因为老师认为啊，中国其实可能反过来正在下套，让自乱阵脚的美国自己掉入了自己设定好的陷阱里面。为什么呢？我们过去之我们知道，美国的大总统川普老先生掀起了中美贸易战。 贸易战基本上的目的啊，就是为了抵制中国的制造跟产出，希望能让中国陷入经济不景气，让中国的商家资金链断裂，然后发生了过去类似美国经济大恐慌的状况所产生。在这里，老师插花一下，老师记得两千二零一九年的时候，我们说过。 川普老先生是没有办法再继续当美国总统的，那接下来明年就是要再选了嘛。这个时候记得啊，老师讲过的事情，我们看看有没有验证。当时老师说他没办法选美国总统，多少人一些对老师嗤之以鼻。没关系，搞不好老师说错了呢，对不对？我们再看看结果吧。而这个跟川普老先生对中国的制裁有没有让中国陷入了类似经济大恐慌呢？啊，这个有没有效果呢？这老师必须公正的去说啊，还是挺有效果的。 中国受到了中美贸易战，首先华为就先丢掉了全世界的手机份额市场，包含了五 G 的欧美市场也受到了极大极大的影响。加上贸易战延伸出来的晶片战啊，这个对中国的压力来说，啊，可以说是卡脖子都快卡到脑门上了。少了高阶晶片呢，中国科技商品的研发受到的是停滞性的影响。 他知道怎么做，但是没有东西来发挥，没有晶片来替他运行，那这等于是没办法做，是一样的意思。这叫什么？这叫巧妇难为无米之炊，这个是很明白的事情。所以老师在上周三啊所说的这些人工智慧的视频里面有说到，AI 绘图啊，中国很难立即的跟上美国，而且跟他分庭抗礼。不是中国没有这个技术，而是它没有高阶的运算晶片。你能做的那是极其有限。But，但是。 AI 聊天这样的系统对中国基本上是没有什么问题的。而虽然中国有受到贸易战跟科技战的影响，相关市场的发展受到大规模的压力，但是实际上中国并没有发生了经济大萧条的问题产生。为什么呢？说到底就是我们之前说过的，中国百姓的负债率基本上还是没有欧美程度上的那么高。 原因就是中国这个政府啊，对他们的金融控管是比较严的。百姓你可以办信用卡，但是你额度都很有限。买东西用花呗，但是你这个月买，下个月讨债的通知就铺天盖地啊。加上如果你在金融市场违约一次，你就得被改姓，对不对？你爸姓什么，你都不是姓什么了，改姓什么？改姓老，哎，自赖，对不对？变老赖，让你连搭高铁都没办法，直到你还清为止。 而什么东西给都给你搞实名制，啊？这这怎么去哪里都得搞实名制？你去饭店投诉啦，去干什么都得去搞实名制，就差什么去上公厕没有刷他们二代身份证而已，对不对？所以，当中国百姓的负债率是比欧美来的低，储蓄率是来的相对的高，在遇到国家或是经济危机的时候，韧性就会比较高一点。这点呢，可以从哪里看到呢？这点包含认出中国的华人也能够体现。 很多人要移民到欧美，我是觉得这很棒。你可以选择你要去的地方，所以很多移民欧美的，虽然他日子不一定都是过得美滋滋的，但是呢，他家庭里面只要稳定的收入啊，基本上都可以过得很快乐。因为毕竟美国的一些物价是比较低的，所以说你只要没有过度的消费，有多少你就花多少。那比较难是说你去举了过高的债务，让自己来进行入不敷出的日子。所以说这个东西啊，其实你这个文化素养还是还是很重要的。 而过去也不是没有金融失控的案例在中国出生，例如呢，例如中国过去啊常出现的一个网贷啊，这网络贷款这件事情，让让许多的少男少女啊陷入了消费的陷阱，对不对？你一旦贷款，然后贷一贷再贷，你就陷入了债务的泥沼。但是这个问题啊，最后随着中国政府的出手以及中国特有的反向薅羊毛的特色，有的啊，有的案例是怎么样的？就是有一个少女她在都市打工。 打着打着，他就借了网贷，对不对？还拍了一些没有穿衣服的照片，当做质押，还不出来了，他就传过去给他父母看。那传过去父母，父母在哪里呢？父母在农村，农村保不保守？超级保守，对不对？看到女儿被拍这个照片，怒不可遏。女儿只好哭着回家。最后怎么样呢？最后不是把女儿打一顿，而是整个农村的人反向把网贷公司借到倒闭。为什么？ 因为说穿了，这个网贷基本上很多公司在中国它是非法的高利贷，对不对？全村人都去借，然后还不还你钱，就说你要你要怎么去通知我家人都可以，我们全村人都已经知道了，我全村人都故意跟你借，所以说到最后，这个网贷公司啊被那个村子的给借倒，所以这个不是银行却介入了金融的一个网贷案例啊。在中国现在是严打之后啊，大部分都被消灭了啊，这个是。 比较好的事情啊，因为毕竟非法金融啊，对一些涉世未深的少男少女啊，这是一个很大的压力啊。比如说台湾，台湾呢，你可能你大学的时候你办张卡，或大学刚毕业办张卡，你可能就十几万、二十几万，甚至三十几万的额度。你你工作可能才两万多，但是你给你三四十万的额度是为什么？因为他知道你年轻，你还得起，不然你用时间去跟他熬，他可以反正收更多的利息。这个其实是很要不得的一个事情，因为。 你给一个年轻人这么高的额度，他未来必定会收，容易去陷入到这个消费陷阱里面。比如说，老师以前在租屋处，对不对？上一任的房客就是一些大学生在住。那大学生去住，结果呢，我在那边住了五年的时间，然后每一个月都收来催债的一个这个大学生欠债欠二十几万的律师信函。为什么？因为当时他才大学还在四年级，然后你就借他二十几万，那他怎么还得起呢？那你说你不要花就不要借就好了，但是。 人如果这么聪明哦，那个那就不是人了。然，人都有笨的时候，好吗？所以从根本上来说啊，中国金融市场的僵化，就像那个阿里巴巴创办人马云说的那样，这个中国的银行啊，跟当铺一样的金融体系，却反而让中国大部分的百姓啊，可以躲过了历次的金融风暴。有没有人亏惨亏到真的是真的是从上面跌掉下去的？有，然后但是少部分，你真的是把你所有资产 all in 去投资到这个投资市场里面的玩家。 哎，看他发展很好，我全仓进去哦。这个老师看过很多人哦，这台湾也有，这个香港也有啊，中国也有哦。那个整仓给他熬下去的，那真的是觉得你的心脏很强，赚的是很赚很多了。但是你其中一次只要输了，风险骰子，我看过《猎人》漫画就知道，风险骰子里面六分之一的机会你就完蛋了，对不对？所以整体来说啊，这个金融风险啊，对于中国而言它是比较可控的。而这个部分呢，也可以从中国这三年的防疫风控的状况来看。 倒闭的中小企业啊，一个商家那不是几千家来算，也不是几万家来算的。这三年在中国倒闭的中小企业，那可是以百万家来算的。但是倒闭了上百万家的中小企业，却没有引发经济大萧条的问题产生，反而延伸出了许多的数位经济以及远端办公的模式，包含现在北京也要设立的数位特区等等之类的，就可以发现。 中国会因为各种因素受到经济打击，但是以抵抗力来说，是比美国是来的强大的。加上这次中美贸易战的科技战里面呢，中国似乎有打算将稀土也给它限设定了什么，设定了一些管制，比如说有一些研发度的、研发度高的哦，那一些技术它就不让它这些这些技术去可能到其他公其他国家去设立公司啊，或者是进入技术的买卖之类的，这可能就不愿意了。为什么？ 因为中国的一些精炼的技术啊，它占到全世界百分之九十的顶尖。它蕴藏量虽然只有百分之三十几，但是它的精炼的技术是世界顶尖。你有东西，但是你练不出来，那这个也是没有什么太大的作用。就跟韩国跟台湾一样，韩国的高阶晶片呢，它的它的良率只有百分之二十，但是台积电百分之七十。那你的良率就已经影响到你损耗的成本的多寡。 那如果美国也能练出来，但是它的良率是比较低的，那是不是它等于是它浪费好几倍的原料才能够练出一样的东西？那么在这个状况之下，稀土的资源是是不可不可不可逆的，就是说我用掉就是用掉了，对不对？我蕴藏多少跟石油一样，我用完就是没有的。那么在这个状况之下，美国当然会觉得是说，哦，能够跟中国买，好，中国是最好的。那但是。 中国如果在这个地方慢慢开慢慢开始卡脖子，那对于美国来说，它的高科技啊，一个有稀土，一个有晶片，这两个东西就形成了科技的对峙，这是未来会可能发生的事情。而同样延伸出去啊，这对于中国工业以及贸易有一定依赖性的国家来说，也可以比较有一定程度的稳定发展。而这种稳定的发展是比较适合“一带一路”之间的一些国家，比如说例如柬埔寨之类的这些地方，就可以受到比较多的保障。 为什么呢？因为这些国家的基础建设实力是非常虚弱的，要协助这些国家的发展，就必须让他们逐步的建设以及成长。否则啊，如果以欧美与美国过去的方式啊，让大量的资本涌进去，然后去帮去盖他们的工厂啊，或者是帮人去开辟这些农田啊，那就等于是什么？等于就好像回到殖民地的概念。一旦这些 进驻在这些国家的资本家抽离工厂，给你解散掉设备运回去。那有些地方你打回原形不说，甚至会比原来的状况还要更糟。为什么？因为由俭入奢易，由奢入俭难。过惯了消费的生活，有资本的一个模式，当你失去了资本跟资金的来源，当地的百姓好在至少在一代一代一个生态里面是很难的从头做起。例如什么？ 例如好一点的，就像什么委内瑞拉，美国的石油业抽离之后，委内瑞拉的百姓就穷得很美丽。为什么很美丽？因为那边盛产美女。而差一点的，就像南非啊，有一些叫做萨普的。萨普是什么呢？就是有一些跟过一些法国主人或是欧洲主人的黑人，啊，他可能去过法国啊，或是帮这些法国人下过命。当你回到家乡之后，会倾尽你的全力去购买欧美名牌的精品。 穿着切尔西的皮鞋，然后穿穿，然后来这阿玛尼的西装等等之类的，然后来踩在非洲泥泞的乡间小路上，哪怕因此你可能让全家因此负债累累，三餐不济，小孩没饭吃，都要持续的去想办法购买这些名牌，哪怕你的房子漏水，你也不能滴到这些名牌衣服上面，因为这是什么？这是品味，哈，这在非洲叫做萨普。 而在这个状况，其实在中国也是有的。比如说啊，满清覆亡之后，那些大清的王爷啊、王公贝勒、百姓，也都度过了这样的日子。很多在 <laughs> 在在满清的是王爷，到最后呢，你改不了我自己奢侈的消费，主要从铁帽子王的的身份呢，就变成不断的挥霍，挥霍到最后怎么样，就变成拉黄包车，就是人力车当车夫了。哎，生意刚开始还不错，因为没有坐过王爷拉的车。 他上辈子是王爷，下半辈子当车夫。你看这个落差也很大。可是他本来可以不用这样，因为挥霍成的习惯，就是由奢入俭是很难的。而这种攀比的问题啊，除了大清之外，刚刚讲到了明朝，有些朋友讲到明朝，对这个明朝也是他的关键王国之一。大明朝理论上啊，就按照他的国情来讲，它是一个比较稳定的汉人政权，而且他对国际之间的关系维持啊，是采取比较开放的态度。 这个在明太祖赵光胤，呃，不，明太祖朱元璋讲错了哦，明太祖朱元璋的时候啊，就是这样的心态，对国际上各国保持一定的待遇跟尊重，贸易往来也是采取比较开放的心态。所以当时的日本跟朝鲜对于大明朝真的是以上国去对待，非常的尊敬。因为大部分明朝的皇帝是很尊重这些兄弟之邦的，而国际上既然给他一定的待遇啊，跟他尊重，所以他的一些一些问题是比较少的。 好，那对于封建制度而言，虽然这个利益是好的，但是有一个很大的问题就是，这个皇帝设定一个很好的一个心态跟他一个模范，但是你后继的皇帝如果是一个傻子、笨蛋，对不对？草包、窝囊废，那或是根本就不想做皇帝，只想当木工的，那这些皇帝还是得这些人去做。你不想做，你还是得去做，对不对？没办法，所以一代传一代，传到后来，皇帝对大臣已经没有能力去掌握了。 而大臣都在干什么呢？大臣在尽力的薅国家的资源外，又互相的攀比、争权夺利，到最后，大臣在这时，即使在崇祯年代的时候，大臣都可以天天的开宴会、拼排场、吃饭一席是上百样的的珍品，然后吃完就倒掉，对不对？但是大臣这么样的一个奢华，但是军队的军饷你却发不出来，粮食军粮也不够。 更别提百姓的社会经济，那也是一团糟。所以在这个状况之下，李自成的农民军起义啊，就可以一次就席卷了大明王朝。这是因为李自成善于用兵吗？这个我们必须要看历史。很多地方哦，不是李自成他的兵强马壮，打的是非常勇猛，而是很多地方的城池，明军将士去守城，他已经很久没有拿到薪水，你军粮也不够了，那我根本就不想打。 我打出一个大炮，里面只有塞火药，砰的一声，然后没有炮弹飞出去，就打个空包弹。哎，所以说他不是是说李自成他的农民军真的是设备精良哦，然后呢军纪严明，就跟朱元璋去起义的一样哦。我们这讲求军纪的没有，他就直接是遇到根本就不抵抗，反正你也是汉人，我们改朝换代，我们还可以吃饱，这几率不是机会不是比较好吗？所以直到最后这明朝的崇祯皇帝啊。 就被这些李自成逼到什么自挂东南枝了，对不对？在眉山上自挂东南枝了。现在在那个故宫那边还有那个自挂东南枝的这个那个什么，就叫平吊点嘛。但是实际上那个原来那棵树也早就已经没有了，现在是随便找一棵树说它是那个崇祯皇帝挂了东南枝，是不是？而这个问题啊，对于现在中国来说啊，是暂时可以处理的状况。各位记得暂时。 历史它是很多的愚蠢的事情不断的重复，我们只能说现在暂时可以处理的状况。毕竟一个朝代啊，在在世界上来讲，通常都是两百五十年当一个限制，应该也三百年了。但是我们严谨一点是两百五十年当一个限制。那这共产党建政才七十几周年，对不对？还有一点时间嘛， <laughs> 是不是？所以现在与目前中国的国策来讲与中国合作的国家大多不用担心，不用担心什么事情。 中国会不会陷入了金融风暴以及经济大萧条的问题？这个是他们比较不用担心的。而且中国的一切都被一党专制的那个共产党政府所掌握，它没有所谓的改朝换代的问题，没有政策可能四年五年一换的状况。而且中国参与的只有经济建设，它不干预当地的政治，而且盖的东西就在他们这些国家自己的家门里面。说穿了吧，我们讲个简单事情。 就是这些国家，不要说他有没有债务陷阱了，他直接给你放倒债，怎么样？受伤的难道是这些国家吗？不会，我告诉你，这个死猪不怕开水烫。我说还不起，你就得来跟我协商，是不是？就像是老师，老师，我这个贷款还不起，银行就来找人来揍我了，对不对？但是如果是欠一百亿的，哎，他说还不起，银行只能去跟他祈祷。哎呀，哥啊，不要这样啊，你多少还一点吧，我利率给你降低，啊，让你分期偿还行不行？对不对？你不要跑就好，你不要跑，不要死就好了，是不是？他比任何人还关心你的健康。 对不对？说这些国家级的东西如果倒债，那中国还得跟他协商。所以说，如果说债务陷阱是个套，第一个套一定夹的是中国自己的脚，中国需要担心比较多一点。而最重要的是，中国在这十年里面，大概率的还是世界最大的工业最强国。这个基础上面呢，中国只有产出，而且世界上是有需求的，中国本身也有消费人口。只要不发生世界大战，中国必然是对亚洲与非洲国家来说。 最安全的经济防火墙，而这些国家也知道这一点，所以从去年开始，对于中国的访问跟合作就变得非常密集。这点就可以看出了端倪。为什么中国的白纸革命就让大家觉得啊，原来要开放了？这个时候赶快跟中国合作，建立起更多的贸易跟他的往来，跟中国站对边，那我们后来的问题就比较少了。这各位要知道一点啊，老师啊，虽然是老师，但是我只是一个算命先生。 老师知道的事情啊啊，可以推算出来的结果，这些国际上的各种专业的精英啊，比老师厉害一万倍。他们不用会占星命理，都可以知道事情会往这个方面去进展。而且这些人大多都有大智慧跟权力，所以他们会及早的进行了各种的措施来去应应，因为这是他们国家的生存以及他们民族的自保之道。这个也是一个很重要的事情。 所以说，你说中国现在是不是真的是一个很必要的国家？而对于这对于这些国家来讲啊，他们中国是一个可以放保险的地方，因为如果当欧美出事情了，那么只要中国没事，他们就可以保持他们一定的经济的活力跟动力。毕竟现在啊，无论美国要不要、愿不愿意啊，都是已经进入了世界合作状况。即使欧美本身不跟亚洲地区合作，中国还是可以跟非洲、可以跟那个亚洲彼此之间来做互相的。 互助跟合作，当然不一定里面会有日本，因为 <laughs> 日本是比较有特色的。为什么？因为无论如何说，日本都是二战的战败国，到现在还是美国的被占领国。他们没有没有自己的国军，只有自卫队。自卫队虽然军军备很很非常的好，很精良，但是士兵的斗志有没有这么强？这个我们要打上一个问号。毕竟现在日本自卫队的待遇啊。 是有名的低的，那你当你当你的官员，你的薪水太低，无以为继的时候，那他一定会找兼职或是有起义心。为什么？因为你家庭经济没办法维持了。家庭经济为什么没办法维持？因为输入性通膨太高了。所以对日本来讲，现在真的是个非常危急的时代。各位，你觉得呢？好看什么问题啊、看各位有什么问题哈？美国台水开始做梦。 今年留现金，那黄金可以吗？我还是一句话，那个黄金你要你有你有本事把它放十年，不去动用它，那黄金是可以的，因为黄金放十年一定是会赚的。十年之内它有涨得很高，也会跌得很低。所以说呢，你的贵金属分配你要知道你自己的生活弹性。如果你本身就是没有太多的存款，一个月可能只能存个一两万，那么你就不要去买黄金，因为它如果跌的时候，你这个存款就会受到很大的影响。那当然不如是现金，就现钞来的时代，好吗？ 好，感谢林冠赞助，感谢林冠赞助，谢谢大家哈。还建都快快搬完了，还早了，还早了， <laughs> 没有搬完那么多了，你这个还有六层可以搬，还 <laughs> 没快搬完，好吗？美国通过其他经过金融监管哈，这个是有原因的，好吧？感谢正好，感谢正好这这这赞助哈，谢谢谢谢。大陆还有这么多美债，万一有军事大国会借过没美国会购物没收大陆的债务，在大陆持有的美债哦，这个这个是个错误的，美国他有这个声音，但是他不敢这么做，因为一旦。 一旦美国说，因为中国发动了收台战争，所以是说中国买的美债我们一概不认，我也不会还你的话，那美债等于废纸，全世界可能除了英国之外，不会有人再去买美债，因为美债你可以随时的违约，那这个是完蛋的。如果美国敢做这件事情，那么他这次六月他就直接违约就好，他不需要等中国，他直接违约就好了。 各位要知道，白宫政府里面有传出一个消息，是不是以后干脆不要设上限？我想举债多少我就举债多少，就不要每次开这个会了吗？但是这个东西在白宫内部也是被否定的。为什么被否定？一旦你失去了制衡，你可以无限制的发债。我告诉你，美元就立刻变成币纸，美债根本就没人想去买。为什么？因为你根本就无限制的发债，你想要钱就跟我们去薅。那我干嘛买你的东西？我把钱丢在水里干什么？ 对不对？我拿我把钱拿去买肉包子打狗，狗还跟我说谢谢，对不对？也 <laughs> 谢，是不是？不然的话我为什么呢？所以说美债这个东西啊，它是两面刃。美国需要全世界买他的债，但是又不准全世界比他还要有钱啊，这个就是一个这个天朝心态。很多人认为是说啊，哎，中国老是这种天朝心态。我告诉你，现在有天朝心态是美国啊。为什么美国？他们都说，哎，举个例子来说，为什么美国是全世界最伟大的国家？ 这跟大清朝有什么两样呢？大清朝不就认为自己是天下的中央吗？对不对？但是马哥，你什么来的时候都要对我天朝皇帝去跪跪拜，那个什么跪跪拜吗？这这个这些历史，无论人种都会犯一样的错误，这个自大然后傲慢都会做这件事情。所以说啊，我们看到一件事情啊，当拜登这次的国情咨文，它里面讲到是说，哦，这个美国是很强大的啊，大家对不要想做空美国，这个是不可能的，美国是一定胜利的。 那按照他的地位上来讲，他讲这句话的时候，代表美国快掏空了。这个是一个很明白的一个想法。一个人到狂妄的时候，到自大的时候，他离败亡已经不远了。这个是任何的状况都是这样，物极必反，盛极则衰，这个是一个循环，对不对？你当这个这个国家能够越沉稳的时候，那你才能够做得更好，好吧？这个是正常的事情。哦，说一半说一半好，感谢建辉赞助，感谢建辉赞助，好，谢谢。 之前讲过，今年年底每个人会想念二零二零二二年，我多幸福。我觉得啊，其实我们还是要看一下严重的状况了， <laughs> 好吗？哦，呃，他想问老问老师什么？现在全世界哪个地方可以买房子？你主要在哪里生活，你就在哪里买房子。当然，如果你可以全款买，你在哪里买都可以，好吧？ 因为你像美国，它它利率是要不断的去升的，很多人认为它不会再升，今年会开始做降低利率，没有啊，老师当时说这个有点难哈，但是你看它这这这一次是不是还是一样继续往上升？它升一码也是一一次升啊，每次升一码，它升四次不就变了一趴了吗？对不对？这个是很危险的，所以说你只要够资金，你常常生活在哪里？你生活在美国就买美国的房子，你生活在台湾你就买台湾的房子，你生活在意大利你就买意大利的房子。 你在哪个国家生活，你就买哪个国家你所需要的房子，不要想说借由房子你去做那个土地涨价这个东西，这个是双面刃。除非你确定你的你所在的区域，你的人口是不断的往上，而且他们不会有下降或是停止的空间，那房子才能够所需，而且那个土土地资源要非常的稀有才行。哦，不然的话，你买房子哦，你是为了投资买很多很多几十间的房子，那个风险很大的，好吗？ 老师，乌尔战争结果可能是加速东升西降的状况吗？呃，乌尔战争啊，乌尔战争我们等下会讲到。如果还有时间，我们等下会讲到，好吗？哦，全是土耳其的，土耳其什么 D K K 啊？感谢感谢 L Y C 赞助，谢谢。今年房地产是不是跌三年？你看哪里了？然后这个每个国家是不一样的地方，好不好？所以讲到这里啊，老师老师讲一个笑话，好不好？那我们大宅问的东西，老师讲个笑话了，好吧？就是说有人批评老师啊，说你一个算命的，一天到晚去讲实事的。 你不会跟其他老师一样，你讲命理相关的事情吗？是不是你的命理技术不大行啊？这老师还是说啊？这老师讲个笑话哈，你大家当玩玩笑话听一听就可以了。那什么呢？那就是我现在讲回答，我连世界局势的变化我都可以推算出来了。你觉得我算个人的命运会有什么样的障碍吗？是不是 <laughs> 大的我都行了，小的我还有什么问题吗？不过说实在的，有没有障碍呢？那还真的是有障碍的。什么障碍呢？啊？ 第一个障碍最大的是什么？就是很多人来问事的，就是你问题不说，然后或者是你不老实说，对不对？你有事情你要跟我讲，你要问什么事情，为什么你的环境你会问这个事情？那我可以替你解决。有时候没有没有讲问感情，我就想问财运。不对啊，财运这个事情，你要讲内容，你想做什么事情，什么目的？那这样可以对症下药。你不像看医生，医生你猜猜我今天生什么病，行吗？这不浪费大家时间吗？对不对？问题要老实说，不说了真的是很有障碍的事情。 第二个哈，就是比较有趣的，是什么呢？你来找找老师算，老师尽老师的义务啊，让你规避了重大的劫难。有些人真的是比较危险，哎，本来不应该介入的，还是稍微帮你规避一下。所以到最后啊，你平安无事。然后呢，这些很多人呐，就会来跟老师说，哎，你是不是算不准了？那就没有什么事都没有发生呢，是不是？这就很奇怪。老师告诉你，看到红灯不要闯，绿灯再走，然后你却告诉我，红灯到最后也没有人闯红灯啊。 你告你干嘛告诉我红灯要止步呢？这种贵客老师一路上来也是遇到不少，对不对？让你没事，你就你就觉得我是不是我这个人是不是没本事，是不是？ <laughs> 有时候也只能啼笑皆非而已。不过了，这老师也是开开玩笑了，因为现在在闲聊时间嘛，开开玩笑了。老师还是希望啊，大家都平安顺利，没有战争哦，才是老师最想看到的结果。 人间呐，恰似梦一场。老师当然希望大家都是美梦，而且在现实上也可以让你美梦成真啊。这老师刚才讲的笑话。实际上，老师希望大家都是平安，那是最好的。沾我脸没关系，只要你平安，什么都好，好吗？好，没有问题，我们继续下去哈。看到上一条发言吗？看不到你上一条发言。哦，好，没有什么问题哈，俄乌战争什么都没有哈。所以说，我们看到现在中国的一个状况啊，中国现在其实它的本身的经济是有很大的一个障碍。 并没有是说它的发展是说哎会欣欣向荣的状况所产生，它的内部它在这三年的风控啊，让百姓的名利啊以及耗损了不少。你现在让百姓去刺激消费，或者是你要大量的去刺激内部的经济啊，这个是没有办法的。你三年没有什么经济的活动，你要他现在突然的突然的是说我有钱去消费，然后然后去买房，然后去干什么这些事情，那大家可以这么想啊，但是我们做不到啊，对不对？说在风控之后。 中国的经济其实是非常疲软的，并不如是说那么所认为的是说我们中国经济还是很好，那个并不是这样。而你产业结构的变化，比如包含了能源的掌控，还有你这个数位经济，你要发展，你又没有晶片，你的技术到底什么时候能够突破？另外就是说你在做生意的过程之中，你现在在对“一带一路”的很多的过程里面。 你多的是付出，你要受到收获，那还在后面的事情。当然，一个国家的经济你是不能只看现在的收益是没错，但是你中国经历了三年的风控的时间，然后你还要必须去面对的什么？面对了你，你接下来要去做“一带一路”的更加强化的一个建设，这些都是支出而已。加上包包含了什么？中国现在人口的成长已经面临了停滞，百姓，尤其是年轻一代进入了躺平的模式。 这个模式是很自然的，台湾也经过这个状况，日本也经过这个状况，那南韩他们都都经过这样的状况，百姓遇到遇到一定的程度之后，他就开始躺平。为什么？因为你你对未来的动力已经没有了。你从小吃饱穿暖之外，加上你现在你发现你你出了社会之后，你的薪水跟你所知道的物价已经不成了正比。比如说你这个房价，你这个房子你可能竟然要价是两百万人民币，问题是我一个月可能才五千人民币，你这个房子要两两百万人民币。 那我五千，我一一年我也多少钱？我不过六万，加上年终奖金，老板给力，是不是？你也不过你也不过七万元或八万元人民币的一年的收入。你八万元人民币的收入，你二十年也不过一百六十万。你这个房子两百万人民币，这个是在城里上，你城市，做二线城市，一二三一线城市，这个这个金额是还蛮正常的。 但是你的收入跟你的跟你的所面对到的物质经济是不一样的时候，你让这些年轻一代你怎么有这个心态？是说我今天努力，我就可以得到更好的生活。我基本上我望尘莫及，啊，我所能够找到的工作，我就是那五六千、七八千，了不起到一万。你到一万，一年十二万，加上加起来给你十五万，好不好？你二十年你也不过三百万。那请问一下，我老婆小孩不用吃饭了？ 是不是很多事情在中国，它其实面临到一个很重大的过渡期，并不是说它一切都好，它的过渡期就是在于它的一个本身的百姓，你能不能在学习到其他的啊类似社会主义的国家，比如说像什么呢？像新加坡啊，新加坡其实它就没有，它土地全部都政府的，他们只有地上权的状况，包含他们百姓所做的主屋啊，他们主屋就是你国民住宅。 这国民住宅，每一个人都可以买得起房子，因为它价格不高。但是时间到了，它要拆掉重建，那也是政府的决定。这些东西能不能在中国上面有没有其他的状况，能让这些不动产的拥有，并不是完全倾向的资本主义，是说我一定要盖得多豪华，或是我一定要盖到这个价格，让大家去炒房。德国没有炒房，德国每一个人都可以租房租到一辈子。 那这个状况是不是值得中国去借鉴？中国现在最大的问题还是根源在不动产，而不动产这个是必要之恶。为什么？因为你你的经济要快速的发展起来，那这个物业也是不动产产业，就是必须要你一定要去全力去发展它，因为资金才能够膨胀。所以，在中国现在的状况，有人说中国经济未来怎么发展？以现在中国他们的一个态势来看。 他知道他自己的科技需要研发的时间，但是中国现在把他的实力发挥在什么地方？发挥在他的电动车上面。他的电动车现在就是主力去发展，是说它的一些电池续航力，甚至它的成本也要降低。其实很明白，在这世界上，中国为什么可以成为工业最强国的之一的原因啊，就是第一个，百姓的知识程度是比较高的。 第二个程度是中国有价格破坏者的一个美称，对不对？只要给中国介入的市场，都是以低价开始促销，哈，这要命，对不对？拼先拼先，气死人。所以当你一辆车子，你可能一开始你可能需要，比如说你需要十万美元，中国就卖你六万美元，他直接给你讲价格破坏战。所以为什么为什么特斯拉现在中国也要拼命的降价，台湾也开始降价？有很多原因是在于他已经预见到了中国的电动车将以价格破坏性的市场。 哦，去把这个这个整个整个版图给它精略下来。说特斯拉必须要先降价，因为特斯拉现在降价为的是什么？为的是未来还有降价的空间。各位懂老师的意思吗？你这台车如果它原来是一百万，但是呢，为了说我未来他知道说它成本可能就二十万，为了我未来可以降到可能三十万到四十万，所以说我这一百万车我需必须要快速降价到八十万，我必须有阶梯式的下降。 而我不能一次降到底。第一个，我要保持公司的盈利；第二个，就是说我不能把自己的身价整个完全破坏，这跟股价也是有关系的。所以在整体而言，很多事情你是必须要阶段性去做。特斯拉的减价，就是因为在这个基础上去做。而特斯拉当然，它电动车是现在目前是扛把子，但是未来中国的扛把子在世界各地也会产生，因为未来你现在已经知道了，你的能源是已经很容易耗竭跟被他人掌控的状况之下，这是乌俄战争所造成的影响。 所以是说，世界各国呢，汽车产业一定会朝了全电动车的方法迈进。但老师是认为，你还不如这种油电混合车是比较合适的。但是呢，可能看区域。但是目前来看，都市里面你的纯电动车的比例，但是会越来越增加的。中国现在以这个方向去进行，那么世界上汽车的版图就会翻了很大一番。那中国当然也可以从它原来的不动产产业变成输出型的汽车产业，这对中国来讲。 而像美国过去它在一二战之后所蓬勃发展的汽车产业一样，给他们国家带来很大很大的收益，这个是我们值得注意的一件事情。而最后时间呢，我们不休息，我们直接来谈一下，就是所谓的乌俄之战。乌俄之战这个东西啊，哦，现在如果我们之前所预测，的，东将军给俄罗斯很好的庇佑，我们不是说东将军一定可以替他消灭敌人，因为基本上。 过去东将军去为俄罗斯消灭敌人呢，是因为人家入侵俄罗斯打进莫斯科，是不是？拿破仑都打进去，变成拿了一个破仑出来。所以说，现在问题就是他需要东将军的庇佑。这个我们在去年有说过，那这个事情有没有成真呢？从在这个月我们所得到的消息，泽伦斯基非常的着急的第二次出访到世界各地，为了什么？他要的是战斗机，战斗机其他国家会不会提供他？即使会提供他也没用啊，坦克提供他也其实也没用，为什么？ 因为他要的太晚了，这这为什么太晚了？因为俄罗斯的征兵已经差不多快完备了，他们的所有的军事器械在这个冬天准备的非常非常的多。在这个状况之下，啊，俄罗斯他接下来就在三月甚至四月所发动的攻击，那一定是可以令乌克兰受到严重的重创。而这个时间打进乌克兰，即使我们把 F 二十二交给乌克兰，让他去防守他们自己的国家，那也是没有用的。 为什么？ <laughs> 因为你没有驾驶员。难道你可以派美国派驾驶员驾驶驾驶驾驶 F 二十二进到乌克兰里面，让他去抵御俄罗斯吗？不行，这是被美国介入战争，那就是立马就是世界大战。各位说是吗？所以在这个状况之下，我们必须要去知道一件事情，就是乌克兰的人口是锐减，他的士兵已经没有办法再继续的训练更多的抵抗军，这个是很重要的关键。我们上周上周就说过了，乌克兰的百姓他的剩剩余的人数可能只有台湾的人口这么多了。 但是他他的土地是台湾的 n 倍 n 倍大，你这么大的土地，你只有这么少的人，还要去去守备到这么辽阔的国土，你怎么打你都不是你三倍甚至四倍的人口。现在俄罗斯的力量，包含了俄罗斯现在的军可用的军队人数高达百万，还有百万大军，真真切切、是扎扎实实的现役百万士兵，现役的，我不说后备哦，就现役的百万士兵。 他有办法自己制造坦克，他有办法自己制造导弹，甚至有这个能力去制造他自己所有的军械设备。他不需要引到他人，他就这么多的原物料可以不断的生产。那在这个状况之下，你乌克兰拿什么？拿他玉米跟他打嘛，拿他小麦跟他打嘛？没办法，乌东的战线其实乌克兰老师之前就说过，俄罗斯不断的去轰炸这个乌乌克兰的基辅或者其他国其他地方，为了什么？ 不是为了战胜，他轰炸完了，地面部队没有进军，你就不是为了占领而打。他打你就是为了让你不敢打他，让你去耗，让你就在冰天雪地里面跟他耗。那你耗的越久，你的战力跟士气就越来越低落。那俄罗斯这是攻击人的那一方，他是侵略者那一方，他反而反过来以逸待劳。你在那边想办法收复，他在那边等着你来，对你也不敢进到他莫斯科嘛，绝对不敢嘛，是不是？说到这个状况之下，乌克兰的败局在今年呢是非常非常大的。 那我们需要所在意的事情，就是在于俄罗斯到底能多快的哦把乌克兰打到投降？他只要越早投降，欧洲的经济可以保有的越好；他越不投降，那么未来我们会引领到其他的战争的的研发就会更高了。因为全世界各国他们不是只看到自己的状况，他们也在看乌克兰的状况。而当乌克兰他实在是拖延很久，欧洲跟美国都不需要不断的去关注跟支持乌克兰的时候。 那么，请问以色列谁要去帮他？各位懂老师的意思吗？北韩谁去约去压制他？那中国什么时候说台湾？你有办法去去说吗？没有办法。任何的战争，好，任何的战争，你一定是要秉持的就是怎么样突然的打下去，让你什么迅雷不及掩耳。至少中国这他秉持的风林火山怎么样，你都可以去把它压制住。那你美国能够收尾救得及吗？所以对于世界上最好的结果。 那是俄罗斯很快让乌克兰给他投降，一投降，世界局势底定，那么很多的东西就变得回到恐怖平衡，那才是对世界最好的事情。当然，侵略者是绝对是错误的，我们不赞成任何的侵略。老师在这里只是分析我们世界上的局势，并不代表老师支持俄罗斯侵略乌克兰。这个侵略者永远是不应该所发生的，任何国家都是应该要抵御侵略者，这个是很现实的事情，好吗？然后，那我们时间到了哈，我们后面有些东西，我们先暂时不说。 来哦，老师现在有老师现在手在跟欧债跟美债是谁注意赎回吗？呃，看你年期啊，你可以注意到你自己的那个基金或者是年期，好吗？哦，买房每个月的存款是两位数，买买房的室友每个月存款是两位数，两位数是几十块吗？ <laughs> 哦，那个要注意一下哈。好好看，未来日子会越越甜， <laughs> 不关注年轻人买房一点都不甜。 哎，买房的，买房的其实还是好的，啊，买房其实还是好的事情呢。老师认为呢，你其实能买房的是很正常的事情啊，租房子也没有做什么不对啊。老师就是租的，那老师有没有一天会买？会养老的时候你就得买嘛，是不是？老了我可能五六十岁你还是得买，我就不需要买大嘛，小孩子都出嫁了，对吧？我三个女儿，三个女儿嫁人了，那他们自己过自己的生活，那我是不是可以跟金老师买一个小一点的房子？可能一房一厅，我们两个老人家就足够生活了。那这样的成本是不是不及我现在我至少要买三房两厅的呢？ 对不对？那个成本价格成本就不一样。甚至我老了，我也不需要住在都市里面，我住在乡村里面，对不对？养养花、种种菜，是吧？哎，有事情大家还可以来关照一下老师的生意，对不对？那送完命还送你一个大萝卜，有没有感觉很好？ <laughs> 就这样讲，好吧？好，那各位要知道，老师宣布一下哈，老师下周的这个时候，下周的此时此刻，老师已经在上海了，好吧？下周的此时此刻，老师在上海。哎，理论上是这样啊，因为我们初步还在验一下那个。 那个 COVID-19 嘛，哎，我没事的话，我下周此时我就在上海。那在上海的时候啊，那大概老师会停留一周的时间。也就是说，如果你要跟老师约约约会面的啊，那请要在本周三开始啊，跟老师跟确认一下时间。因为老师去啊，最主要是办理我们在中国开立公司的一些准备。那这些准备有些法律文件，老师必须签署；还有一些的实地的场景，老师必须要去勘察一下。 哦，那如果你在到时候，我们需要在中国一些合作伙伴，比如说呢，老师在中国开课啊，你会你很会卖网课的，诶，我们可以合作一下，对不对？好，或者你很会做自媒体的，啊，我们可以合作一下。那这个时候，好了，我们再到在老师在上海的时候，我们再好好谈一下，有些事情啊，我们见面谈会比在用微信谈来的实在一点，你各位说是吗？好，感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周上海见。